yun mga kapogi si Jess Pogi ngayon ay medyo matamlay kasi may nararamdaman Pogi. Eh, <clears throat> may bad news ako sa inyo. Uh, ah, ito mga nakarang uh, linggo. <clears throat> Lagi sa sumasakit ang tiyang ko. Um, nakarang araw, nagpa-check up ako. Tapos, uh, lahat ng love tines. Ngayon, uh, nalaman na meron pala akong uh, bato, sabdo, gallbladder, gallbladder stone. Ang hindi na makuha sa gamutan. At pinakailangan na siyang operahan. Uh, kaya mag-design na rin ako na operahan na din. <clears throat> Ngayong uh, Sabado. Ngayon ay biyernes. Bukas Sabado. Bukas na. Tinapos ko lang lahat muna lahat ng mga kailangan. Kanina ang pinaka-last eh, nagpa-swab test ako. Kasi pag wala nun, uh, hindi ako ma-operahan. Kailangan uh, swab test ko within uh, ah, 48 hours. Kaya tinapos muna lahat mahirap, mahirap uh, nakakatakot. First time kong maoperahan sa ibang bansa, malayo sa pamilya. Alam ko na mahirap <clears throat> mahirap magkasakit dito sa ibang bansa lalo na sa gaya namin na OFW pag ikaw ay na hospital pagsaksahan mo ikaw lang lahat mag-isa uh, katulong ka naman na uh, aalalayan ka naman ng mga nurse na nasa ospital pero hindi kagaya ng may kasama ka o may bantay ka na uh, konting tugot mo eh pwedeng may gumawa para sa'yo siyempre, operahan ka, masakit pa yan. Halimbawa, mag-CR ka, hindi ka makatayo mag-isa. Kaya kailanganin mo, pilitin mo. Pag iniisip ko, naiiyak ako. Kasi nga, mahirap. Mahirap siya, mahirap talaga mag-isa. Pero mas mahirap naman kung sa Pilipinas ko naman kung mas malaki gastos dito kasi may insurance kami <clears throat> kaya is na lang ah, total mga 4 to 5 days daw ako sabi ng doktor nasa nakukumpay na test na mula operation hanggang uh, ah, release ako sa hospital mga 4 to 5 days and then uh, tapos uh, ano pahinga pa sa bahay pero kaya yan kaya uh, ah, pray ko na lang na maging successful walang masamang mangyari kaya abangan nyo na lang bukas bago ko masalang makapag uh, ah, vlog pa ako Siguro yung susunod na neto ang pagbablog ko eh pag natapos na yung operation. Kasi baka wala, wala, yun nga, gaya nga nasabi ko, wala nga kasama. Hindi, maka, makakikita na. Kaya, good luck. Bibiyakin ng aking tiyan. Ganyan. Dito. Dito raw bibiyakin. Ayan, kita nyo ha, walang biyak. Wala yung biyak. after tomorrow uh, walang biyak malinis <laughs> kaya sabi akin mga taga-suporta dyan mag-pray nyo na lang ako uh, maraming salamat sa inyo uh, sana maging maayos lahat <clears throat> Kaya ko to, kaya. Kapwa naghihira Dahil sa itong kalagayan Sila ay nagpasyang Laban, Pilipino Kayang kaya Ay Pray na lang, pray Yun, mga kapogi Ngayon eh <clears throat> naghaanda na ako ng aking mga dadalhin para bukas sa uh, operation ko uh, mga damit uh, uh, wala ko, mga konting damit lang para may mga gamit lang ko mga apat o limang araw ako doon Abang Pilipino saan man sa mundo ang Pinas sa inyo'y saludo malawak man ang daigdig naman kababayan Sa kalungkot ay huwag padadain Saksi ang mga resibong ipon Sa mga pamilyang nakaahon Kay sarap kung naghihirap noon Sa paglipas ng taon, hayahay na ngayon Dugo at pawis, kanilang inialay Buwis na buhay ang paglalakbay Hindi lang ang pamilya sa inyo'y nakasalala Hello mga kapogi Check time 1.38 a.m. ng Sabado Kung di matulog na kinakabahan na matatakot lang yan ya dito na ako ng hospital ikot hindi ako na lang kayo ulit mamaya Three hours later. Pilipino San man sa mundo Ang Pinas sa inyo'y saludo Malawak man ang dahindig Malayo ka man, kababayan Sa kalungkot ay huwag padadaig La Yeah. A few moments later. Nakakapogi. Dito na ako. Ante na lang ako sa admission. May ano pa eh. May tao pa. Kapila pa ako. Langganong tao ngayon. Mayatong so busy na. Yan. Papunta na ako sa admission office. Ano tayo dito? Dahil sa itong kalagayan Sila ay nagpasyang lumisan na lang Lisanin ang bayan amin ang pamilya Sila'y nangingibayo at do'y umaasa One eternity later Kalabang mortal Ay, dito na ako sa may kwarto Tulog pala Kwarto ko Ganun pa man Matibay ang Pinoy Susupin ko niya dito. Ngayon, pampalit mo ako. Ang ganda na. Sa inyo'y saludo, malawak man ang daigdig. Malayo ka man kababayan, sa kalungkot ay huwag kasi ang mga resibong naipon Sa mga pamilyang nakaahon Kay sarap kung naghihirap noon Sa paglipas ng taon, hayahay na ngayon Dugo at pawis, kanilang inialay Miss, maganda. Buwis na buhay ang paglalakbay Hindi inyo'y nakasalalay Kasama ating bayan sa inyong tagumpay Ngunit may mga nagbalik Dala ay luha kabiguan Dumating Tanging nagpapalakas ay masinayan ng ating bayan Ganun pa man Matibay ang Pinoy man sa mundo Ang Pinas sa inyo'y saludo Malawak man ang daigdig Malayo ka man, kababayan Sa kalungkot ay huwag padadaig San man sa mundo Ang Pinas sa inyo'y saludo Malawak man ang dahindig Malayo ka man, kababayan Sa kalungkot ay huwag padadaig Laban Pilipino San man sa mundo Okay, saan, saan, saan, saan. Magahanap. Liquid glass sabon chinelas yung chinelas gagamitin ko yung preparation yung pinapasta ko yung sinarado ko yung pinsan na yun siya yun siya ang natin yung kurtina ka sa sariling bansa Marami ang tapos sa pag-aaral Maraming hindi kapwa naghihira Dahil sa ganitong kalagayan Sila ay nagpasyang lumisan na lang Lisanin ang bayan, lisanin ang pamilya Sila'y